असलम दोस्तों दोस्तों पहली जंग अजीम ख़त्म हो चुकी थी इसी दौरान फ्रांस में एक बरतानवी सिपाही के निशाने पर एक जर्मन सिपाही था अगर वो बरतानवी सिपाही चाहता तो इसे छोड़ भी सकता था और मार भी सकता था बरतानवी सिपाही ने इसे निहत्ता देखकर इसे छोड़ने का इरादा किया और इसे छोड़ दिया और इसे इशारे से कहा कि यहाँ से चले जाओ देखने में तो ये एक छोटा सा वाक़ है जो कि पहली जंग अजीम के कई हज़ारों वाकियात में से एक है और इस वाक्य में रहमदिली का भी मुजाहरा हुआ है जिससे हो सकता है आप भी मुतासर हों लेकिन अगर इस बरतानवी को पता होता कि इस जर्मन सिपाही ने आगे जाकर क्या कुछ करना है तो वो कभी भी इसको जिंदा ना छोड़ता क्योंकि दोस्तों इस सिपाही ने जिसको जिंदा छोड़ा था उसका नाम है एडोल्फ हिटलर जी हाँ दोस्तों एडोल्फ हिटलर वही शख्स जिसकी वजह से दूसरी जंग अजीम छिड़ी जिसमें पांच करोड़ के करीब इंसान मारे गए थे ये वाक्य दोस्तों हिटलर ने खुद सुनाया है इसीलिए इस वाक्य पर शक करना की ये गलत है गलत होगा तो ये छोटी सी वीडियो थी छोटा सा फैक्ट था जो मुझे पता चला तो मैंने कहा आपको भी बताएं चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा Thanks for watching my video. Allah Hafiz.